integridad territorial. Está su parte. Yo no vi nada, maldito cerdos. Si hubiera visto algo, nunca les diría. ¿Ah, sí? ¿Así, ¿Ah, así? ¿Ah, you Yeah. y para los hechos de plástico Para los que vuelve nuestro aire tóxico Es que es ilógico, esto es insólito Es que es insónito, yo soy indómito Que salen flores y poesías de mi vómito Que toma el cuerpo de un alcohólico Mi enfermedad es incurable para los médicos Es mórbido, mi que qué brujo mágico Te topas con mis homes, futuro trágico De droga tráfico, como un let me go El que desde la media cancha te mete un gol Dueño del esférico King. estúpido que no se me que da mal herido de tanta navaja lirical que el escupo que tiro que me sale de la garganta Que yo nada les doy pero nada le pido a ninguno de esos pagafantas Que la vida es letal, que salivo da que la mirada se les quebranta Que me dejen estar, que me dejen en paz, y yo traje de más que les falta Que les queda la cara redesengajada cada que fuman de mi planta Que es demasiado fino, demasiado brillo, demasiado filo que mata Que te pongas al tiro, que es que donde miro es en donde te meto la pata que es superlativo, que es superlatino, que superlatino, que la follo Que si no lo rompo lo apoyo, le pego en el punto de apoyo Quítate que si no te arroyo, que ha llegado el dealer, el amo, el embrollo Que tengo el control, que tengo el monopolio, que todo terreno, todo territorio Que llevo las drogas en el portafolio, para hacer dinero, para hacer un emporio Que no es un misterio, que lo toma en serio, que sueña en spray, que suena en el estéreo, el sonido original